Dan kalau di Malaysia itu ya kan di Malaysia itu bangun rumah yang mungkin nggak terlalu mewah hanya istilahnya biasa aja mungkin ya bisa ditempati dan kelihatan bagus seperti itu itu biasanya berapa sih guys ya kan apakah mahal seperti itu apakah sampai ke 100 ribu ringgit atau 200 ribu ringgit atau 300 ribu ringgit itu saya juga kurang tahu saya penasaran sekali guys nah ternyata di sini ada sebuah video ya yaitu rumah budget di bawah 100 ribu ringgit saya penasaran sekali ini. Ini dari channel Syahfuan Syahirah guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Untuk teman-teman yang mau nonton full videonya itu ada di deskripsi ya. Subscribe guys dan support terus ya channel itu. Karena dengan channel ini saya dapat informasi, dapat tambahan wawasan tentang rumah ya. Rumah pembuatan rumah yang ada di Malaysia dan budgetnya di bawah 100 ribu ringgit. 100.000 ringgit kalau di sini sekitar kalau 100.000 itu 350 jutaan lah guys ya. 350 juta itu di sini lumayan rumahnya sudah lumayan bagus kalau kita punya tanah sendiri dan kita bangun itu lumayan mewah lah seperti itu dan kita akan melihat bagaimana istilahnya bentuk reka ataupun bangunan yang ada di sana jom kita tengok videonya let's go selamat datang ke youtube channel aku jumpa kita lagi oke okay. rumah seterusnya Syahfuan kan. Syahirah kali ini aku nak review rumah untuk rumah berharga RM95,000 Oh RM95,000 saja. kali 39 Okay. Oh lumayan aku luas bagi detail untuk rumah ni Kita tengok video ini dulu ya Okay. feel like I'm losing my mind Everybody in the world blind. Okay. Please Lord give me a sign. A sign. Oh, cantik. Ini belum ada isinya ya guys ya Oh, cantik guys. Okay. Cantik, cantik, cantik. Ini dapur. Okay. Weh, bagus ya. Kompornya bagus guys. feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Ternyata dalamnya keren ya Wow Ini kamar mandi langsung dapur langsung nah ini apa guys rumah uh, kamar juga ya Berarti kamarnya ada satu, dua, tiga. Oke, okay. cantik, cantik, lampunya cantik. Kamar mandinya bagus, showernya juga bagus ya. Wastafel juga bagus, ya kan? Ini kamar nggak begitu luas berarti ya guys ya. Oke, okay. untuk rumah ini bahan 95000 uh, untuk rumah saja. Uh, kalau untuk uh, bahagian uh, peranda ni, uh, ini untuk penambahan lah. Uh, ah, RM95 ringgit, ringgit tu, okey. Untuk keluasan uh, untuk peranda ni lah. Okey, jom. Masuk dalam. Dan sebelum okay. tu, pintu macam biasa. Pintu kita bagi pintu solid. Uh, kita bagi dua pilihan. Solid door. Uh, owner akan buat pilihan, jadi owner pilih yang pintu lah. Okey, jom. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang tamu ni berkeluasan uh, 19 kali 10. Woi lumayan. 19 kali 10. Macam biasa, lantai biasanya kita bagi 2 kali 2 tapi owner buat pertukaran dia nak pakai yang kecil sikit. Okay. Uh, ni saiz untuk lantai mozek ni uh, 20 kali 20 inci. Okay. Uh, untuk saya ni sampai bilik uh, dengan bilik belakang maknanya tiga bilik lah tiga bilik ni Tiga bilik. Pakai saiz yang sama. Okey, macam biasa untuk tingkap kita bagi tingkap casement eh. Untuk tingkap kita bagi tingkap casement. uh Harga yang kita bagi ni kebiasaannya termasuklah macam sini kapur, plaster ceiling lah. Ini plaster ceiling kita bagi sekali. Okey. Uh, aksesori tak ada. Aksesori biasa tu rumah beli kita tolong pasang kan Ah. Aha. Uh, oil saja kita standby. Okay, jom uh kita pergi ke bilik pertama. Oh ya, yeah, lupa. Sebelum tu rumah ini ada tiga bilik. Untuk rumah ni okay. ada tiga bilik dan dua toilet. Ha, satu toilet master room dan satu lagi toilet tetamu. Eh, jom saya tunjuk bilik yang uh, master room ya. Master room. Okey, untuk master room dia punya pintu uh, bilik uh, ketiga-tiga bilik ni kita bagi uh, molded uh, honeycomb. Uh, molded, molded honeycomb. Okay. Uh, lagi pilihan warna Tauma pilih uh, warna hitam tak hitam. dia bukan macam warna hitam sangat dia macam macam biru biru gelap sikit lah macam kelabu macam tu lah Aha, okay. macam biru lah okay, macam yang saya cakap kita punya harga ni kita bagi cat putih saja ah, semua rumah hmm. kita bagi cat putih cuma tuan rumah buat penambahan eh tuan rumah beli cat kita tolong catkan okay, jom kita masuk untuk master room okay Nah ini baru luas guys. Okay, untuk master oh, room okay, dia lumayan. punya keluasan dia 14 kali 10. Okey, untuk keluasan master okay. room ni 14 kali 10. Macam biasa ada tingkap dekat setiap sudut rumah, setiap ruangan mesti ada tingkap. And macam saya cakap tadi Sebentar guys, di sini saya kurang faham tadi 14 kali 10. Maksudnya itu uh, apa ya guys ya? Meternya gimana duh? Dia dia 14 kali 10. 10. Okay, nah itu. kurang faham. Coba di komen guys, komen ya. Macam biasa ada tingkap. Okey. Sudut rumah setiap ruangan 4 kali 5 kan? And macam saya cakap tadi, untuk bahagian toilet pula uh, oh, ada toiletnya. Kita akan buatkan satu untuk uh, master room okay. toilet. Okey, untuk toilet ni pula pintu nampak tak ada kan? Okey, pintu ni tuan rumah dia nak pakai pintu yang uh, lipat dua tu apa nama pintu tu okay. saya okay. nanti saya tulis tapi sekarang ni rumah saya tempah lagi uh, tapi door. yang ini tuan rumah yeah. buat uh, tempahan lah. sebab ini harga ni kita tak termasuk dengan pintu tu kita biasa bagi pintu sliding yang uh, yang lipat-lipat tu ataupun pintu plastik yang buka tuan rumah tak okay. kita nak pakai lipat dua Okey. untuk toilet pula toilet ni berkeluasan 5x5 Total okay. ni berkeluasan 5 kali 5 Macam biasa pilihan owner pilih mozek uh, ah, atas pilihan owner sendiri Tapi hmm. mozek biasa kita bagi 13 10 ataupun 1 kali 1 Okay, lepas tu lantai 1 x 2 Okay, macam satu biasa untuk aksesori Tengok Aksesori ni Tuan rumah beli Kita tolong pasangkan Okay, saya kira itu dah termasuk gitu Enggak berarti ya itu hanya uh, untuk bangunan saja, bangunan jadi ya. Okay, lah. eh, jom kita pergi ke bilik nombor 2. Okey. Okey, untuk bilik nombor 2, dia punya luasan bilik ni adalah 10 x 10. Okay. Bilik ni tak ada apa sangat untuk kita nak review macam biasalah tingkap. Setiap ruangan mesti ada tingkap. Betul. Uh, bilik ni ada satu Termasuk lampu. Termasuk bagus ya. Kipas. Ah, okeylah, lampu kipas ni kita pasang owner beli kita pasangkan yang eh, satu lagi untuk point aircon kalau rumah ada buat penambahan setiap ruangan bilik ada penambahan aircon kita cuma bagi satu point aircon saja rumah boleh letak dekat mana-mana tapi kalau dia nak ada setiap ruangan tu nak ada point aircon kita buat point aircon lah eh, jom kita pergi ke bilik nombor tiga Okay. Bagus ya pengerjaannya ini guys asli. Okey, bilik nombor 3 dia ni. Kita boleh lihat. Bilik nombor 3 ni berdekatan ah, Berdekatan dengan ruang dapur. Aha. Okey, bilik nombor 3 ni pun dia punya keluasan pun sama. Terang ya guys ya. Karena jendelanya lumayan tingkap, lebar itu. Biasa setiap ada ruangan, setiap ruangan mesti ada tingkap. Lepas tingkap. Satu, Kalau di sini namanya jendela. Tapi tak tahu kenapa dia plan nak pakai lampu panjang tapi dia dah beli lampu bulat so dah wiring pun pasang lah. ya okay. Ya, kita tahu lah berapa tengah benda ni Okey, untuk bagian dapur pula jom untuk dapur ni dia punya ber, uh, keluasan dia adalah uh, 13 kali 10 uh, untuk okay. dapur ni 13 kali 10 sebab tau rumah sebelum sepatutnya dia toilet dia besar lagi tapi tau rumah dia kecil dia buat 5 kali 5 jadi dia dapat ruangan yang besar lah untuk uh, ah, bagian dapur betul dapur harus nice lah, lumayan besar sih cantik. agar okay, cantik untuk gitu ruangan untuk lorong ni okey lorong ni dia kan memang besar lah kalau daripada ruang tamu ni pergi ke dapur lorong ni memang besar uh, dalam lima kaki macam tu Faham. So tak ada sempit sangat. Biasanya kan rumah-rumah taman lama kan kecil je dalam tiga kaki kan. Tapi ni ruangan ya, ya ya ya ya. Berarti itu satu meteran. Uh, berapa ya guys? Untuk untuk keramiknya itu kisaran 30 35 ya. Cuma yang satunya bagian ruang tamu lah. Ruang tamu ni dia ada kecil sikit. Tapi kecil pun okeylah. Orang kata do, uh, eh, 19 kali 10 okeylah. Okey. Letak sofa, TV, memang sesuai lah. Okay. Sembilan puluh lima ribu ringgit. Bagi dapur ni yang ya. menarik sikit. Uh, Sebab harga yang kita bagi ni nak ikutkan memang tak ada tau uh, tabletop ni. Tapi dengan kita berasa berbesar hati eh murah hati kita bagi tabletop sekali. Ah. Tabletop ni dia punya panjang 8 kaki Senang lah. Tapi bukan kita boleh bagi 12 kaki tapi tuan rumah dia buat 8 kaki sebab mungkin nak buat meja makan kot. Kalau meja makan tak ada. Ah betul betul so, betul. Dia buat 8 kaki lah tapi nice. Untuk tabletop ni pun tuan rumah pilih sendiri. Okay, yang ini semua kita pasangkan. Yang ini semua semuanya kita pasangkan. Point-point ni semua kita pasangkan. Mantap. Uh, hood hood apa ni? Tempat apa masuk sedut asap ni hood ni pun kita pasangkan. Okey, untuk pintu, pintu belakang dengan pintu depan, kita tak bagi macam pintu bilik tau. Pintu bilik ni Aha. dia tak sesuai sebab dia bukan uh, solid door. Okey. Pintu belakang ni kita bagi solid door. Uh, ah, dia punya okay. corak pun sama macam pintu depan, macam ada bentuk pasu sikit. Okey. Ah, nice lah, cantik lah. Kita orang pilih cantik cat, betul. cat dia bukan warna gelap, bukan warna hitam. Dia macam warna biru-biru kelabu macam tu lah. Aha. Okay, kita pergi ke toilet lah, toilet tetamu. Okey, toilet tetamu. Berarti di sini ada okay, toiletnya toilet dua, tetamu, luar sama dalam ya. Konsep pun sama juga macam sebelah, tak ada apa-apa perubahan. Rumah nak sama je, tema pun memang sama, hitam putih. Mm-hmm. And toilet ni dia punya keluasan dia 10 eh 5 kali 5. Keluasan untuk toilet ni 5 kali 5. Macam biasa, aksesori semua kita pasangkan rumah uh, rumah beli kita pasangkan tapi kita okay. tak ada wakil kita sebelah tu wakil kita okey okey saya rasa itu saja uh, lepas ni saya akan review untuk luar pula kita naik nah kita kita okay, kita baik. pengen lihat luarnya juga okey okey okey oh biasa banget kalau luarnya guys ya Tapi dalamnya mewah gitu, bagus gitu guys. Nah. Jadi jadi bisa kita lihat ya guys ya. Dari luar itu kayak biasa aja gitu, tapi ketika masuk itu bagus guys. Berarti ownernya ini punya selera yang lumayan ya. Mantap. Oh iya guys, mau nanya guys ya, mau nanya buat teman-teman semua.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 simple ya. Bangunannya simple tapi bagus. Yang penting dalamnya ya. all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, Mantap. Oke okay guys, sudah selesai dan itulah tadi ya harga rumah ribu ringgit guys pengerjaannya ya. Dan untuk aksesoris aksesorisnya itu memang dari ownernya sendiri katanya. Jadi memang mungkin hanya berdiri aja itu rumah istilahnya belum aksesoris dan lain sebagainya itu 95.000 ringgit ya 95.000 ringgit dan itu masuknya murah apa mahal guys coba teman-teman komen ya ini murah apa mahal gitu dan kalau menurut saya sih bagus ya Luarnya kelihatan simple, kelihatan biasa, standar gitu kan Tapi dalamnya wah banget seperti itu Memang rumah itu harus kayak gitu kayaknya ya banyak juga rumah-rumah kalau di Indonesia itu depannya bagus gitu kan ataupun kelihatan dari luarnya bagus tapi dalamnya biasa aja. Nah, mungkin justru luarnya biasa aja, dalamnya malah mewah. Itu sangat-sangat selesa nanti tinggalnya seperti itu ya. Oke, dan terjawab sudah bahwasannya ya buat rumah seperti ini harganya sekitar 95 ribu ringgit guys ya. Mungkin sama isi-isinya sekitar 150 ribu ringgit ya. Kalau di sini istilahnya 3 300 juta 350 juta itu udah bagus sih guys asli sudah bagus dengan ukuran eh, rumah seperti ini ya ya mungkin beda harga di segi istilahnya kayak bahan-bahan bangunannya dan sekarang juga di Indonesia lumayan mahal juga sih untuk sekarang dan apakah di Malaysia itu istilahnya kayak semen batu bata dan lain sebagainya apakah murah atau mahal saya kurang tahu juga jadi tolong jawab ya teman-teman sekalian baru kali ini saya istilahnya membahas tentang budget rumah seperti itu karena saya sangat-sangat menarik sekali di sana itu bangunannya atapnya itu bukan genteng gitu guys kalau di sini kebanyakan pakai genteng karena genteng itu adem enak gitu guys Dan di sana itu pakainya kayak gini ya. Apa namanya ini ya guys ya? Kalau di sini bisa dikatakan kayak khas base ataupun apa ya? Saya kurang tahu juga sih plafon atau apa teman-teman sekalian boleh jawab lah ini namanya apa kalau di Malaysia untuk atapnya itu oke okay, itu saja video kali ini guys terima kasih buat abang Syahfuan yang senantiasa memberikan istilahnya informasi tentang budget rumah ini abang berarti menerima proyek ya buat teman-teman semua yang mau buat rumah bisa ke abang ini guys nah seperti itu Tuh, di sini juga ada ya kan. Di channel YouTube-nya bisa teman-teman hubungi juga seperti itu. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan buat teman-teman semua yang belum punya rumah semoga segera punya rumah ya kan. Nah, buat teman-teman semua yang sudah punya rumah semoga sukses terus dan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih guys, sampai jumpa di video selanjutnya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.